as DJ. Saya akan melakukan pembongkaran pada uh, eh, motor Mio Sporty yaitu melepas uh, engine atau mesin dari rangka atau sasis. Sorry DJ. Untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah membongkar bagian atas yaitu jok. Bagian eh, kabel-kabel uh, juga harus dibuka. Ini nah, bagian-bagian ya. kelistrikan, kabel-kabel semuanya kabel aki, semua yang ada di bagian uh, bawah jok. Tapi kunci shock ya atau kunci T boleh uh, nomor 17. Iya, yaitu untuk ya. melepas sasis ini butuh uh, apa namanya bagian uh, ketelitian jadi nggak bisa kita ini sampai copot CPT yang bagian atas uh, ini eh, di secara keseluruhan kabel-kabelnya belum dicopot jadi tidak boleh lupa ini bagian juga uh, rem juga harus di dan kita buka ya. siapkan ya. ini bagian rem pertama dibuka nanti kabel kabelnya remnya kan ya, atau bisa dilepas karena kalau nggak dilepas nanti nyangkut pas saat pembongkaran jadi yang pertama adalah uh, as dulu yang bagian bawah ini ini adalah as yang bagian bawah ini otomatis akan melepas ini tadi sudah saya kendorin untuk kebutuhan tutorial jadi biar lebih cepat nggak makan waktu banyak jadi cover-covernya pun sudah saya buka jadi biar lebih efisien aja waktunya ini tinggal lepas pakai dorong pakai as dari depan dari sebelah kanan sebentar dan cover-cover cover bawah juga dibongkar dengan cover atas Sorry, DJ. uh, nomor 17 yaitu untuk melepas sasis ini butuh uh, apa namanya eh, ketelitian jadi nggak bisa kita ini sampai copot apabila uh, secara keseluruhan kabel-kabelnya belum dicopot jadi DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. hasilnya ini sama dengan Mio Vega hampir sama ya bro ya Pensioner juga putus bro nasionalnya beberapa umpama ini kompas dan kunci B8 gulingan itu ya keras keras semua ada gulingannya seperti ini apa seperti ini kenapa kotor nah basah di sini ini ngebul ya bu ya ikan ngebul jadi dia basah nah tensionernya juga patah ini kita harus ganti juga maksudnya ini pelapisannya lapisannya ini sudah eh, putus isinya masih kalau ini masih bagus kita cek istannya kita bongkar DJ. linernya udah berkurang ya linernya udah bentang ya bro iya, jadi ring itu bisa muter sendiri kalau linernya itu udah melebihi batas kelonggaran ya bisa berputar sendiri ringnya jadi dia ngebul nah ini udah terasa kalau linernya itu udah aus ring juga udah aus nah kalau piston piston masih lumayan tapi ringnya batangnya udah habis juga jadi harus di, e, daripada risiko kita kontrol aja ya bu ya kita e, eh, besarkan pistonnya naik satu step naik jadi sih? 90 dulu ya ini masih standar ini masih standar Tanpa nah, pancingannya posisi ring itu di bawah semua posisi ring itu di bawah semua sambungannya jadi pastikan dia ngebul ya bro ya nah ringnya juga udah habis ini ringnya dan untuk setang tapi masih bagus masih kenceng ya bro masih bagus setangnya jadi kita ganti piston saja sama di kotor kalau yang model Mio Habi ini bisa dikontrol ya Bu pokoknya dia tidak mudah dihasil, jadi dia dari baja bisa dipotong beda sama, sama dengan Mio C ya kalau Mio C nggak bisa dipotong bisanya ganti guling oke okay? oke okay, bro sekarang kita rakit untuk eh, penggantian piston pada motor Mio Soul Carbu ya bu ya ini untuk Mio Soul Carbu oke kita pakai piston yang baru ya bro ya ini oversize 50 untuk oversize nya dan tensionernya yang patah kemarin sudah kita ganti untuk mengganti tensionernya kalian harus mencopot puli depan dan gigi double starternya ya bro ya nanti bautnya tensioner itu baru kelihatan baru bisa dicopot oke lanjut saja kita pasang pistonnya pertama-tama kita adalah pasang ringnya dulu pastikan pakai oh, spare yang asli saja ya bro ya jadi jaminan ya bro ya pakai underdeal yang asli bisa jaminan dan untuk pasang yuk untuk pasang ringnya sama saja di seperti di episode episode sebelumnya ya bro ya terpenting adalah kita tahu arah piston ini yang ada panahnya itu yang di lubang knalpot ya bro ya yang ada panahnya ada di lubang knalpot kita pasang ring pirnya untuk sambungan ring pir nanti di arah lubang in tepatnya di sini ya bro ya arah ini lubang ini ada lubang 4 nah satu yang belakang di lubang kanan yang depan lubang kiri oke okay. ini untuk yang ring oli belum ring kompresinya ya bro ya nah sambungannya maksudnya di atas semua kalau untuk Jupiter biasanya udah ada tanda coakannya nah sambungannya di sini ya bro ya ini nah ya sambungannya di sini dan di sini iya, oke yang untuk ring kompresi yang hitam yang hitam itu tepatnya di tengah dan tulisannya menghadap ke depan ya ini ya ini tulis ini tulisan ini ada tulisan hadapnya begini sama ini ada juga ada tulisan hadapnya juga sini ini paling depan ya bro ya yang agak yang tirus ini di depan yang permukaan tajam di tengah nah untuk sambungan untuk sambungannya yang ring yang tengah ring kompresi yang tengah itu sambungannya di atas ya bro nah tepatnya begini ini ini lubang knalpot ini lubang eh, hisap nah di atas begini sambungannya ya tengah-tengah tepat tengah-tengah ya bro ya anti anti ngebul ya bro ya terus yang ini sambungannya di bawah ya bro yang paling depan sambungannya di bawah oke paling tengah as bawah sini ya nah tengah-tengah asnya nah, gini nanti nah sambil kita masukkan bloknya nanti kita tetap ulang kembali dan kancing pistonnya kita pasang sebelah yang sebelah sana dulu aja yang kita pasang untuk kancing pistonnya biar lebih memudahkan kita nantinya untuk masang kita pasang banyak kita lumuri oli ya, ya banyak banyak nah ini ya juga sudah kita masukkan nanti ring kita tata ulang kembali ya bro seperti penjelasan saya tadi lanjut jangan lupa kita pasang untuk pengancing pen piston ini udah saya kotor ya bro ya di sini counter naik ya bro untuk jasa kotornya naik jadi 50000 kalau di tempat kalian saya nggak tahu jadi tergantung daerah masing-masing nah, ya nanti kita pasang pakainya usahakan usahakan pakainya yang baru saja ya bro ya nah yang baru nggak usah pakai lem kalau pakai yang baru nanti kalau pakai lem malah Bocor. maaf agak sedikit fisik karena ada pesawat tempur ya bu ya karena eh, lokasinya dekat dengan lapangan pesawat tempur oke ya ini burungnya udah saya hotel dan halus tinggal kita masukkan ya bro ya kita lumuri oli dulu sama pistanya juga kita lingkurin oli itu ya. jadi sewaktu oli belum naik nanti udah terlumuri oli gitu. sambil kita tata ulang remnya ya bro untuk sambungannya jangan sampai geser yang tengah di posisi atas sambungan yang tarik depan posisi bawah ya Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. House DJ. Sorry it's DJ. Sorry ass DJ. Sorry, ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. House DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. sorry ass DJ.

DJ. Sorry, it's DJ. sorry ass DJ.

DJ. Sorry it's DJ. Sorry ass DJ. Dance DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ.

DJ. Sorry, ass DJ. Sorry, ass DJ. DJ. Tentang bagaimana cara pasangnya blok dan headnya supaya motor Mio ngebul tadi aman. Oke. Okay. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi langkah awalnya kita pasang bloknya. Bloknya ini ya, Bro. Oke, seperti itu. Nah. Oke, bloknya itu dan kemudian nah ini pistonnya ya ini pistonnya kalau saya pasang ringnya nah ini ring kompresinya ada dua ini ya ini ring, ring kompresinya dan ini adalah ring olinya jadi ini berbeda mas bro ya ini berbeda nah, kemudian ini sudah berhubungan jadi terserah yang penting Nah, jalurnya ini berbeda, ring kompresi ini berbeda. Maksudnya berbeda itu ring kompresi ini seperti ini, kita berlawanan nah yang sini rengolinya harus berlawanan juga supaya tidak terjadi ngebul ini sudah sering saya jelaskan supaya kita semua paham ya jadi ini tinggal kita pasang kita kasih oli dulu ini sudah saya lumasi oli bloknya oke nah kita kasih oli seperti ini biar awet ini ada tanda panah ya nah ada tanda panah panah kelihatan kan oke ada tanda panah ini ini mengarah ke arah X atau buang oke seperti ini jadi kita langsung pasang aja biar ya, cepat prosesnya oke oke sudah terpasang ya cukup mudah pasangnya dan kemudian bisa dilihat DJ. sorry it's DJ. Sorry ass DJ. kita ganti pak ya pasang pak ya. nah ini ada pen ini mas ada pen ini ini tadi dipasang satu nah kalau di bloknya saya pasang dua ini cuma ada tiga jadi biar nanti yang berada di headnya ini satu tidak masalah akan tetapi di bloknya kita pasang dua biar aman biar tidak terjadi goyang ya oke okay, seperti itu house DJ. Sorry it's DJ. Sorry ass DJ. House DJ. Sorry it's DJ. Sorry ass DJ. House DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ.

DJ. Sorry it's DJ. Sorry it's DJ. sorry ass DJ. Sorry it's DJ. Sorry DJ.

Dance DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. dance DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. dance DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. dance DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. as DJ. Sorry it's DJ. Sorry as DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry, ass DJ. Sorry, ass DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Vegas DJ. Sorry, ass DJ. Sorry, it's DJ. Vegas DJ. Sorry ass DJ. Sorry it's DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, ass DJ. sorry ass DJ. Sorry ass DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. Nah ini guys untuk uh, dua part ini yang gue baru beli di online kemarin Nah ini pertama gue mau setting lagi untuk rollernya Nah ini sekarang ini gue pengen cobain roller 8 gram nih guys Khusus buat Mio Sporty ya kalian bisa lihat 5TL atau Mio, Vino, Nuvo harusnya sama guys dalam pilihannya Nah terus untuk pennya sendiri Nah ini gue mau cobain yang 1000 RPM nih Karena untuk sebelumnya ini gue pakai 1500 RPM DJ. Baik, di sini cara orang barang ini kunci-kunci yang buat buka dari itu ini kunci dari depan yang pertama kuncinya adalah dari delapan buat buka bau buat buka bau ini buat ini buat delapan dua oke ini biasanya ada yang oke okay, buat buka kalau di miosol dia ada kopi yang berisi plus bukan namanya plus ya kan buat ini untuk membuka sepertinya titik yang kedua saya 17 untuk membuka puli depan nih puli depan kalau nggak lama kartu itu 17 tapi untuk yang baru itu 24 kunci 24 jadi kalian mau pakai nggak pakai 24 pakai kunci tripod nggak apa-apa nih nah, yang ketiga nih mau untuk membuka tulis yaitu kunci 24 buat buka kampas kadangnya memang komandannya buat buka kunci 24 sama nih untuk penyelam baru juga 24 kita ya nah ini rekat untuk pegang untuk pegangan dia nggak lari kampus kadangnya mangkok kadangnya sama di depan nih buat tunjangannya untuk ini ini seharusnya nih kita saya selalu tiga empat sama tiga sembilan 39 nah, jadi ini punya lama doang kalau Mio baru itu sembilan sama empat 41 kalau Mio baru satu Mio lama 39 nah untuk tahnya ini buat, buat buka spin spin ditambahkan aktif spin kemudian jadi buku nah lah inilah iya, kunci-kunci ini yang buat, yang buat buka seperti mau lama kalau Mio baru cuma beda ini empat satu sama dua-dua puluh depan ini 40 tahun puluh 41 yang baru yang lama 39 jadi tiga 39 sama 1 jangan 39 sama 34 ini salah ini satu setengah pakai ini, ini juga bisa buat tutupnya lab yang bulatnya ini sekian dari video ini semoga lebih bermanfaat kami dari kunci buka seperti metik new terima kasih oh ya satu lagi untuk untuk untuk fit fit itu sama depannya itu dua dua sebelah gua depan yang buat buka di depan buat gua sama belakang beda itu gua dapat enam kotak kalau dia bukan yang klik ini dia modelnya yang green sebenarnya cuma empat terima kasih dan jadi ini punya lama doang kalau mio baru itu 39 sama 41 kalau mio baru 41 mio lama 39 nah untuk bahannya ini buat buat buka spin spin ditambah skandar spin udah ada di nah nah itulah kunci-kuncinya robot yang buat buka GPT yang lama kalau yang baru cuma beda ini dong, empat satu sama dua dua puluh depan ini ada buka kamu sekarang empat puluh satu yang yang baru yang lama tiga sembilan jadi tiga sembilan sama empat satu sekarang tiga sembilan sama empat tiga empat ini salah ini satu tengah pakai ini ini juga bisa buat buka tutup yang flat yang bulatnya ini dong sekian dari video ini semoga ini bermanfaat dan mencari kunci kita buka seperti metik mio terima kasih ya satu lagi untuk untuk untuk gate gate itu sama depannya itu dua dua dua dua depannya yang bertukar di depan dua dua yang belakang beda gate dua depan kotak Jadi bukan yang gate ini dia modelnya yang ring boleh terima kasih nah ini settingan yang robotnya seluruh drum audio punya nah, masih pakai semua nah ini sliding slidingnya masih pakai yang semua ya cuma dibubut doang nah ini buat uh, masuk kampas belakang ini masih ori belum ada di bolong-bolongnya masih sandal belum dikatel juga tuh nah ininya tuh masih ori semua nih kampas gandanya masih ori belum pakai yang karbon kita rencana mungkin pakai yang lebih panjang yang segini dan yang paper juga bagus sama ininya nanti mau dikali deh di bolong-bolongnya terus di ininya nih di katel ya nah ini nanti rollernya mau kita kasih yang yang tadi yang tadi 8 gram yang ini 10 gram dia turun 2 gram Nah ini pengen kan belum KTDR. Nah ini 1500 gram nih guys, kalian bisa lihat warna kuning ini 1500 gram nih, nanti bakal dirubah jadi 1000 gram. Ini buat dalam ini, semua pakai ori, ini ori, ini ori, ini bubut. Sorry, it's DJ. DJ. sorry ass DJ. Oke okay guys, jadi kurang lebih begitu untuk uh, isi kirian dari si Ajeng sebelumnya. Nah sekarang ini uh, tadi CVT yang udah dirubah seperti yang gue udah omongin, tadi cuma ganti roller sama di bagian per CVT-nya aja guys. Nah ini si Ajeng udah beres juga, uh, tadi baru dicuci juga, jadi kincong lagi karena kemarin banyak kotoran habis terjang banjir si Ajeng. Jadi kita cuci lagi biar fresh lagi. Nah untuk settingan kiriannya tadi uh, sesuai sama yang tadi gue bilangin. Nah untuk saran gue, kalau untuk uh, ini sebaiknya jangan terlalu keras jadi misalkan gua ini aja stack udah 5 rak lebar aja, 1500 aja itu masih ada kekerasan. Tapi kalau untuk setting CPT, balik lagi sih ke karakter kendaraan eh, masing-masing kalian ya guys. Jadi misalkan kalian emang yang seneng yang aksel yang betot-betot, mungkin kalian cocok dengan pan segitu terus dikombinasikan dengan roll enteng. Nah kalau gue sih lebih masih ngincer atasnya, jadi gue nggak mau terlalu ngaung-ngaung mesinnya. Nah ini guys untuk settingan yang sekarang, kalian bisa ikutin, semoga bisa jadi referensi buat kalian Dan jangan lupa kalian yang uh, eh, suka dengan video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian Biar mereka juga tahu uh, Sama jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini Thank you guys for watching Nah ini kalian Nah ini cuma yang sebenarnya sama Cuman beda di kelasnya aja Yang ini lebih lebih lembek dikit posisinya udah sama nih guys cuma beda ke perasaannya aja yang satu lebih lembek sedikit Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Dance DJ. DJ. Nah, ini aki bawaan motor. Ini merek Yuasa. Ini bawaan motornya. Sorry DJ. langsung kita buka kita cara potongnya terserah ya pakai uh, eh, gergaji atau pakai uh, gurinda juga bisa ya penting hati-hati aja teman-teman ya oke ini kita sudah buka ya teman-teman ya ini saya pakai gergaji ya jadi uh, eh, dalamnya seperti ini jadi dia tidak pakai air dia pakai elektrolit ya as DJ Oke, cara pengecekannya uh, kita pakai scan. DJ. happen. Yes, DJ. Sorry, yes, DJ. Şirin Türkler orada. Diğer kutuş aydınlandı. Yeni tirada Aruş. Nanti ini kita solder ya. Ini, ini kita solder. Jadi ini di sini ada, sini tidak ada. Jadi kita coba solder ke sini. Kita bersihkan dulu bagian sini ya. Kita bersihkan dulu baru kita solder. Kita sambung. Ini ada. Lalu kita pindah di plus. putus ya teman-teman ya ini nyambung nah, ini sudah nyambung ya terus kita tes seperti tes kalau dia merah berarti uh, sudah ngisi ya ya sudah ngisi kita tes Sorry, DJ. tratta ini belum ada strum ya teman-teman dulu sekitar Kalau dia sudah berwarna biru hijau berarti bagus ini lampunya sudah berkedip-kedip ya ini kita tes kita tes di motor kita tes bunyi dulu ya teman-teman ya. ini mampu tidak untuk di starter ini kita belum tutup nanti ini kita lem besi ya teman-teman ya ini kita sudah siapkan lem besinya kita tes dulu kalau misalkan bagus kita lem ya DJ. Sorry, it's DJ. DJ. pengisian air ya teman-teman ya eh, setelah kita tes kita tutup ya teman-teman pakai ini tutupnya lagi seperti ini ya. nanti kita tutup tutup ulang kita memakaikan lem ya. nah ini boleh juga dipakaikan isikan air ya ini ini saya isikan air sedikit supaya hidrolit yang ada di dalam sini dia kembali mengencer ya kembali bercampur oke ini kita lem DJ. DJ. Yes, DJ. Sorry, yes, DJ. J. kita terus pakai balonnya Thank you.